درود یاران همراه امید که هر جا هستید شادمان و سرفراز باشید به این درس و این کلیپ خوش آمدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل خوردن و میخواییم در مورد فعل های عبارتی چند بخشی یا phrasal verb هایی که با تیک ساخته میشن صحبت کنیم. این فریزل Verb ها و همچنین هایی که برای اونها در نظر گرفتیم بسیار کاربردی و در بسیاری از شرایط میتونیم از اونها استفاده کنیم. یک نکته رو لحاظ کنید دوستان برای اینکه در جریان تازه ترین درس ها و کلیپ های آموزشی ما در کانال انگلیسی مثل خوردن قرار بگیرید. کافی کانال رو subscribe یا follow کنید و بدین واسطه در زمره افرادی قرار میگیرید که این کلیپ ها به دستشون میرسه و میتونید از اونها در ارتقاء دانش زبان انگلیسیتون بهره کافی رو ببرید. پر انرژی و مشتاق و فعال میریم که فریزل ورب ها رو با هم یاد بگیریم کامل. take after take after به معنی بیاد آوردن و شباهت داشتن take after take after به جمله مثال دقت کنیم The rest of us take after our mother The rest of us take after our mother. بقیه ما شبیه مادرمون هستیم. The rest of us take after our mother. The rest of us take after our mother. take away take away به معنی منتقل کردن و جمع کردن چیزی از جایی take away take away به جمله نمونه دقت کنیم they were taken away in a police bus. They were taken away in a police bus. اونها به اتوبوس پلیس منتقل شدند. They were taken away in a police bus. They were taken away in a police bus. همچنین این عبارت در حالت اسمی به معنی غذای بیرون بره و در این حالت سر هم نوشته میشه. مثل عبارت A fast food takeaway. A fast food takeaway. فست فودی که باید غذا رو برداری ببری یعنی جایی برای خوردن اون نداره. A fast food takeaway. take back take back به معنی عقب کشیدن پس کشیدن و یا پس گرفتن حرف take back take back به جمله مثال دقت کنیم با هم take back what you said about Maury. Take back what you said about Maury. اونچه که راجع به موری گفتی رو پس بگیر. Take back what you said about Maury. Take back what you said about Maury. take care take care به معنی مراقب بودن take care take care جمله مثال رو ببینیم I will take care of you I will take care of you. من مراقبت خواهم بود. I will take care of you. I will take care of you. Take down. take down به معنی خراب کردن، پیاده کردن، پایین آوردن از یه جای بالاتر. Take down Take down به جمله مثال دقت کنیم. ماری took the portrait down from the wall. Mori took the portrait down from the wall. موری نقاشی را از دیوار پایین آورد. موری took the portrait down from the wall. Mori took the portrait down from the wall. Take for. take for take for به معنی اشتباهی گرفتن اشتباه برداشت کردن و یا اشتباه قلمداد کردن take for take for به جمله نمونه دقت کنیم the fake coins were taken for genuine. The fake coins were taken for genuine. سکه های تقلبی به عنوان سکه اصلی قلمداد شدند. The fake coins were taken for genuine. The fake coins were taken for genuine. Take in. Take in به معنی گول زدن، کوچک کردن و فهمیدن. Taken taken به جمله مثال دقت کنیم. She totally took me in. She totally took me in. او کلا منو گول زد. She totally took me in. She totally took me in. take off take off take off به معنی ترک کردن راهی کردن و بلند شدن از زمین take off take off جمله مثال رو ببینیم we eventually took off at 11 o'clock. We eventually took off at 11 o'clock. ما در نهایت ساعت 11 راهی شدیم. یعنی هواپیمامون ساعت 11 از زمین بلند شد. We eventually took off at 11 o'clock. We eventually took off at 11 o'clock. Take on. Take on. به معنی استخدام کردن و تعهد کاری کردن take on take on جمله مثال رو ببینیم No other organization was able or willing to take on the job No other organization was able or willing to take on the job. هیچ سازمان دیگری قادر نبود و نمیخواست که برای شغل استخدام کنه. No other organization was able or willing to take on the job. No other organization was able or willing to take on the job. take out take out به معنی حذف کردن، بیرون کشیدن و دور انداختن. take out take out به جمله مثال دقت کنیم. I got an abscess, so the dentist took the tooth out. I got an abscess, so the dentist took the tooth out. یه آبسه داشتم. دندون پزشک دندون رو کشید و عملا دور انداخت. I got an abscess, so the dentist took the tooth out. I got an abscess, so the dentist took the tooth out. Take over. Take over. کنترل چیزی رو به دست آوردن. Take over. Take over. به جمله مثال با هم دقت می کنیم. British Airways plan to take over Trans World Airways. British Airways plan to take over Trans World Airways. British Airways کنترل Trans World Airways رو به عهده میگیره. British Airways plan to take over Transworld Airways. British Airways plan to take over Transworld Airways. Take two. Take two. Take two به معنی واکنش نشان دادن، وقف کردن و دوست داشتن بعد یه مدت کوتاه. Take two. Take two. به جمله مثال دقت کنیم. It's clear that children taken to Mori It's clear that children taken to Mori. واضحه که بچه ها موری رو دوست داشتند. It's clear that children taken to Mori. It's clear that children taken to Mori. take up take up take up به معنی به تصرف درآوردن بحث کردن و سرگرمی یا کاری رو آغاز کردن take up take up به جمله مثال دقت کنیم He did not want to take up a competitive sport. He did not want to take up a competitive sport. او نمیخواست یه ورزش رقابتی رو شروع کنه. He did not want to take up a competitive sport. He did not want to take up a competitive sport. Take part. Take part به معنی شرکت کردن، دخالت کردن و سهیم شدن. Take part. Take part. به جمله مثال با هم دقت می کنیم. Do you want to take part in an IELTS exam? Do you want to take part in an IELTS exam? آیا خواهی در یه آزمون IELTS شرکت کنی؟ Do you want to take part in an IELTS exam? Do you want to take part in an IELTS exam? Take place. Take place. Take place به معنی رخ دادن و اتفاق افتادن. Take place. Take place. The accident took place in a crowded place. The accident took place in a crowded place. تصادف در یک محل شلوغ رخ داد. The accident took place in a crowded place. The accident took place in a crowded place. دوستان به یک نکته باید اشاره کنیم و اون این که این فعلهای عبارتی ممکن معنی دیگه ای هم داشته باشن که همه رو در کتاب جامع فعلهای عبارتی انگلیسی مثل آب خوردن بیان کردیم که آدرس دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب در قسمت توضیحات این ویدیو تقدیم حضور شما عزیزان شده. خدا قوت دوستان، آفرین بر شما و همتتون به قول معروف با همین فرمون برید جلو و به تلاشتون ادامه بدید با انگیزه و مستمر. برای اینکه این فریزل ورب ها رو که در این درس با تیک برای شما در نظر گرفته شده بودن کاملا یاد بگیرید و در ذهنتون تثبیت بشه مثال ها رو در قسمت کامنت بنویسید و بعد از رونویسی با صدای رسا روخانی کنید. روخانی رو با تلفظ درست مطابق با آنچه که در کلیپ شنیدید انجام بدید تا ایرادات احتمالی تلفظتون از بین بره. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو در کانال انگلیسی مثلاب خوردن همراهی میکنید. این ویدیو و سایر ویدیوهای آموزشی ما رو به دیگران به اشتراک بگذارید. کانال ما رو هم به اونها معرفی کنید. بهترین ها براتون رقم بخوره. روزگار بر شما خوش.